kula, baba anakula. Huyu ni mzazi mla rushwa. Penda watoto, yaani wakagawana, huyu ni wa baba, huyu ni wa mama. Nawa ni wazazi kabisa ambao wamezaa watoto kwa maombi mengi, wamefunga, wameomba, lakini bado wakawagawana watoto, huyu wa baba, huyu wa mama. Kwa nini? Mama anafanyika yako Tunahangaika kwa sababu ya watoto. Hata kwenye hili kambi, hao hili kambi wako wanaume wako hapo hivi wamejenga chuki nyumbani kwa sababu ya watoto wako hapo, na hata wengine mko hapo hivi. Ombeni Mungu asaidie tu, mwendelee kuishi na mfanye marekebisho, vinginevyo mtaacha majanga mkiwahi kufa. Bwana, mumeshagawana watoto na watoto wanafahamu wanaelewa. Mwingine wengine wako hapo hivi, amegawa watoto kwa sababu ya jinsia, huyu ni wa kiume, ni wa baba, haguswi na atapelekwa, hata kama ni shule atapelekwa international school kwa sababu ni nani? Ni wa kiume. Alafu wa kike gumbaru inawahusu. Alafu mzazi naye akija kanisani anaimba Mungu nipe anawapenda watu. Mungu ni pendo, anipenda wakati yeye mwenyewe watoto wake ambao amewazaa mwenyewe ameshawagawanya kwa sababu tu ya jinsia, wa kiume na wa kike, na wanafahamu na watoto hawa wanaelewa, wamefahamu jinsi ambavyo huyu wa kiume akitaka chochote anapewa na, na, na baba yake. Maana baba anakuambia huyu siro hila nyako brote kukuro omulabi kuro